Hej! Jag ska ta och visa er hur man gör en sammanfogning för till exempel en sån här lampett. Man kan göra en lampett för värmeljus eller en lampett för vanliga ljus. Och det är alltså den här som kallas för en sammanfogning. Och vi ska limma och vi ska också ta och eh, plugga eller tappa som det också heter. På det här sättet. Okej. Okay. Det vi kommer behöva är våra lampettdelar. Man behöver lim, trälim, två stycken skruvtvingar, lite torrpapper, en distans som är ungefär 2 cm tjock, ungefär 5 x 10 cm bred. Det viktiga är att den är jämntjock. Och så en liten platta att ha som skyddsplatta